在许多生肖啊，在这个月份中都会遇到比较大的变化属性。首先，我们来看看属鼠的朋友，属鼠的朋友啊，在这个月是属于行客之月，容易引发与人与人之间的争执，这点要特别注意哦。在事业上啊，因为受到流月太岁的行客力量，所以在工作上贵人星会比较弱一点。 在工作上呢，避免太出风头，做好自己分内的工作，才不会惹祸上身。多喝一点美式咖啡，可以保持精神的集中，不会出差错。另外就是心情容易起伏，容易情绪一来啊，把你的职场都感觉到气氛会比较紧张了。而在财运方面， 岁星与流月以及本命三个形成了混战的状态，所以这个月啊，对于财务方面的眼光以及判断力都呈现比较不平稳的状态。所以在这个月啊，能不出手就不要出手，避免成为别人的投资反指标。另外就是不要冲动型的购物啊，想要跟需要有时候它是两件事情。想买什么，放到购物车没关系，不要急着去结账，睡一觉，早上起来再看一下。 其实或许不是这么需要买这件物品的，而在感情方面啊，因为心思的烦躁以及工作上的一个不安，容易让自己陷入了焦虑，也因此啊，容易把脾气发在什么伴侣的身上，这个就很不是很理想的方法。单身的朋友啊，自动开始无视桃花的主动技能，桃花运也很薄弱。在健康运方面呢，受到流月行客的影响，容易发生睡不好、睡不安稳啊，或者是比较容易有头痛的状况产生。 这个时候啊，在我们睡觉前的一个小时啊，我们多做一点伸展操，然后做些体操，拉拉筋，那就可以改善这个问题。其忌讳饮酒过度，容易引发血光之灾。接下来到我们属牛的朋友，属牛的朋友本月是月冲，又加重太岁的力量，所以要控制自己的情绪。在事业上啊，外在的环境并不会给属牛的朋友有太多的挑战，反而是遇到问题的时候啊，会有贵人出来帮你解围。 当然也要注意一下职场上的自己的一些小动作，容易被他人放大解释，所以自己的行为啊特别注意，避免成为他人的八卦对象。在业务上的处理啊，也容易遇到客户无理的要求，也因此容易让自己陷入了什么情绪的漩涡里面，导致工作的效率变差。这个时候呢，怎么办呢？我们可以多喝一点冰绿茶，或是冰的巧克力饮料，会有不错的安神效果。 而在财运方面呢，受到月冲的影响，容易判断出手的时间点会容易错误。无论是进场或是出场，都能发生什么呢？不是看错时间，不然就是按错按钮。本来想要出场，就变成变加码哦。这有时候会发生这种事情。 或是呢，看了数据啊，可能是上个月的结果，你没注意到它的时间的日期，就以为是这个月的表现是这样，所以你才决一此这个数据来决定要不要进出，而导致容易亏损的状况。然后呢，也因为因此啊，你就觉得心急啊，心情也不好，所以说呢，继续再去做，想要把这个挽回，或是要把这个错误给补回，那越做那可能就亏的越多。所以这个月啊，如果能够的话，休息一个月会是比较好的一个做法。在感情方面呢，胸中有一股闷气，实在没有办法发出。 待在家里啊，容易跟伴侣去吵架，但是一起出去玩就会觉得很开心，因为我们有抒发感情的一个空间。那么单身的朋友啊，如果当地的疫情已经解封，可以多出去走走，你的桃花运其实还蛮不错的。哦。 在健康方面，啊，这个月属牛的朋友容易闹肚子，主要是因为饮食无度，还有不注意卫生所导致。所以勤洗手，注意食物的保存期限，还有不要暴饮暴食。出去玩吃东西，一下吃热的，一下吃冷的，一下吃甜的，一下吃酸辣的，这样子你的嘴巴很愉快，但是你的肠胃可能就不这么愉快了。所以说要，所以我们要多注意这个问题，就可以比较改善我们的健康状况。 接下到我们属虎的朋友，属虎的朋友在这个月可以说是精气神的旺盛，要好好把握这个月份。在事业上啊，受到了岁星的加持以及流月的庇佑，在这个月事业上可以获得比较好的进展。只要当地没有进入到封城，这个月的奋斗啊，可以获得比过去更好的绩效。千万不要安于现状。 现在的努力是为了年底跟明年的发展，所以你必须要在这个时候付出多一点努力，当然也会比较累一点。在财运上啊，对投资的敏感度会比较高，但是不要只仰赖你自己的直觉，哎，第六感感觉投这个就没错了啊，或者是传言啊，听说怎么样怎么样，这是不行的，一定要做好充足的功课准备，这样你获利的机会就会比过去相对来的比较高，就是你是。 追求正财啊，你的业绩也会比过去来的理想，所以这个月对属虎的朋友来说，正财跟偏财都是很不错的。在感情上，这个月比较心思会在你的事业上，感情就没有那么大在意。所以说，单身的朋友啊，就会比较是说，哎，我现在过得也不错，不是这么急的，我要进入到下一段感情。而对于有伴侣的朋友，就比较疏于怎么样关照自己的。 伴侣的感受，所以啊，如果你的伴侣是属虎的，这个月你想干什么，你直接要跟他说，大部分属虎的朋友都会配合，但是你不要期待他会突然主动的体贴温柔哈，这个月至少这个月不会，好吗？在健康方面，这个月大致良好，但是就容易没有注意自己的仪容卫生以及整洁，容易给客户或是朋友或是社交场合有一些不好的印象，而且也有可能闹出了笑话。 尤其是注意啊，用餐之后你要漱口哦，不要带着饭菜的味道去跟别人对话，或者是去拜访客人，这个是还蛮失礼的。好，接下来我们属兔的朋友，这个月受到流月星君的加持，属兔的朋友运势较为旺盛，事业上贵人运较为旺盛，所以尽可能的要去发展业务，可以获得比过去好的绩效。在这个时候啊，争取更多的业务或是晋升的空间，是一个相对比较好的时机，要好好的把握。 在财运方面，时运比较旺盛，当然财运也是不错的。不过啊，建议把精力放在追求晋升以及拓展业绩上面，这是比较长远的做法。投资的部分呢，可以做比较长期的规划，例如基金，我们做定期定额，这是一个比较好的选择。但是如果你要操作短期的投资，要小心，不要只看这个项目的基本面，比如说你我们要看这个股票它的基本面。 他自己可能不错，但是大环境是不是对他会友善？这个也是我们要考量的地方。这样子我们才能规避掉一些不必要的风险。在感情方面，这个月属兔的朋友啊，桃花心颇为旺盛。对有伴侣的朋友来说，容易招惹一些花花草草、莺莺燕燕的，要注意你要洁身自爱才行。对单身朋友来说，可以尝试用交友 APP，或是多参加社交活动，有机会找到合适的对象。 在健康方面，大致上都是比较良好的，但是要避免饮酒后开车。过去啊，我们可能凭了一点运气啊，我才吃了一小杯，可能都没有事，对不对？运气好没被抓到。但是这个月啊，哪怕你只吃碗烧酒鸡哦，都会被警察拦下来，哎，看来过来来验个酒测，你可能就不过了。但是啊，要知道被抓到都还算是好运，不然你会可能会有引发更严重的车关。 女性朋友可以饮用一些洛神花茶，增加你自己的好气色。男性的朋友可以多饮用或食用一些葡萄或葡萄汁，可以对自己的一个气色是一个比较好的状态。接下来到我们属龙的朋友，属龙的朋友今天收到太岁的刑克，这个月又跟流月的关系啊不大的和睦，所以这个月是比较弱势一点的生肖。 在事业方面啊，受到流月星君的牵扯，容易这个月容易因为小事情受到上司或者客户的责难，也容易给小人在背后给你补一刀。所以这个月要尽可能的保持低调、洁身自爱，做好你自己分内的事，远离别人谈论八卦的现场。所以明哲保身是最好的方法。 在财运方面，这个月并不是属龙的朋友你很好的投资时间，因为精神不好，所以对于数据或是报表，你就不会非常的认真去看。有看你也只是带过，没有把它看到心里，反而啊容易对一些网络上一些小道消息啊或是一些风向球感到很有兴趣。这就是所谓的什么人叫叫不来，鬼喊跟着走。所以这个月啊，尽量不要出手投资，会是比较好的选择。 在感情方面，这个月很不会说话，做事也容易去激怒他人。虽然不一定是有心的，但是还是容易引发了纠纷。所以单身的朋友，这个月桃花很淡；有伴侣的朋友，不要忘记伴侣说过的话、交代过的事，不然秋后算账那是一定会的。在健康方面，这个月有点迷迷糊糊，有时候不知道自己在做什么。建议多吃一点蔬菜沙拉啊，或者是减少你的饮酒。 或是呢，早上就先给自己吃一个综合维他命，这是比较好的能量补充方式。接下来到我们属蛇的朋友，这个月属蛇的朋友啊，受太岁星君的加持，流月星君的能量稳定，所以啊，自己本身的能量也会比较强大，要好好把握这个月。在事业上啊，精神与意志的强大，可以让属蛇的朋友可以把工作上的业务发展的很不错，事业运也很好。如果有晋升的机会啊，一定要好好把握。 做业务的要尽最大的努力去增加拜访以及回访客户的空间。有时候老客户就是帮你带来更多的新客户。还有你要做好业务记录，让我们每一天有限的时间要花在有用的地方，这样子可以获得比过去更好的业绩绩效。在财运上啊，对于标的的选择也会有不错的分析能力，但是要记得投资的纪律，不要被恐惧跟贪婪错失了你获利出场的机会。 但是主要还是要发展正财呀，这个是比你去花精神去投资来的更好的方式。在感情方面，这个属蛇的朋友因为气场的强大，所以也会格外的有魅力的加分。单身的朋友可以让自己增加社交的机会，把自己打理的好一点啊，仪容很重要，有机会找到心仪的对象。有伴侣的朋友，只要当地的疫情许可，多带伴侣家人出去走走，是一个很好经营感情的方式。 在健康方面，这个月大致良好，没有太多的状况。比较需要注意的就是通勤的时候不要划手机的，然后边走路或是边骑车开车，这样子很容易遭受到车关的影响，这个要特别注意哦。接下来到我们属马的朋友，属马朋友在这个月太岁力量越来越弱，所以原本压制属马朋友的流年压力也比较小，所以运势啊也会开始慢慢有了起色。 在事业方面啊，对业务的处理有比较独到的见解，对这些想法可以较为大胆的对团队哈，我们的一些同事之间啊来提出看法。如果是自己业务范围，我自己可以做好了，但是他这个可能要比较冒险一点，那么你可以请意一下主管或者是同事，征求一些良好的金玉良言，通常可以对你自己的业务发展会有很好的一个帮助。 在财运方面，这个月受到太岁星君与流月星君的对战，所以太岁无的力量啊，无暇去管到属马的朋友，所以属马的朋友本个月的财运啊，也会相对的比较好，投资获利的机会也会比较的高。但是要注意，不要做杠杆投资，这个是很重要的事情，因为啊，大环境会剧烈的变化，杠杆有一种玩命的味道的存在了。 在感情方面啊，这个月属马朋友桃花比较旺盛，身上会有一种独特的魅力，所以对单身朋友比较有利；对有伴侣的朋友来说，彼此的相处也很融洽，是一个很好的相处时间。健康方面，这个月也是属于健康宝宝，但是就是走路的时候啊，容易怎么样？脚会踢到柜子啊，或者是在走路的时候容易扭到，尤其是运动的时候啊，在或是一些跑步的时候啊，就容易让脚踝扭到。除此之外，大部分都还算比较平安的。 接下来到我们属羊的朋友，属羊的朋友在这个月啊是本命月了，又逢到岁破，所以说要特别注意。在事业上啊，对于工作的细密度啊，这个月是比较容易粗心大意的。而粗心大意的地方啊，又容易在最重要的地方你就粗心大意了。所以这个月啊，对自己的业务内容，包含文件跟合约各项都是要再三检查。例如什么呢？例如合约上面的日期，或是客人签署押的日期，可能都会写错。 所以说，每一件事情一定要再三的检查，包含了这些所有的签署的文件，不要理所当然的，哎，一定是正确的，哦，这个容易出错的哦。在财运方面，这个月财运不大理想，无论正财或是偏财都没有明显的财星照耀，所以做好自己的财务规划，尤其是日常收支，不要无脑的怎么样刷卡购物。既然暂时不能够开源，但是我们至少要做到节流。 在感情方面，这个月受到自我情绪啊，需要一些调控跟波动，以及两人相处的模式啊，都是比较不容易控制好的。如果你的伴侣是属羊的，请包容他的易怒或是他的想太多，多带他出去玩，多带他吃一些好吃的，哎，那就可以大幅减缓两人相处的时候不必要的一些纠纷。单身的朋友，请继续保持记录，暂时没有明显的桃花星。 在健康方面啊，肠胃的蠕动与代谢都不是很理想，身体上也比较容易产生一些体味，精神上呢也很紧绷。这个月啊，建议多饮用一些乳酸饮料以及白开水，它们两者的比例是一比三，也就是呢一份乳酸饮料你喝下去了，你至少喝三份的水，然后再进去交替的饮用，这样可以促进你的身体的代谢循环，这是比较好的做法。下班的时候啊，老师也建议先去公园去散步十五分钟，这个也是改善我们气场。 比较好的方式。接下来，我们属猴的朋友，属猴朋友在这个月会是比较慵懒的一个月，自我的砥砺就变成非常的重要。在事业上啊，受到流年以及流月星君的影响，这个月属猴的朋友，如果过去的都有参照老师的流月建议，那么大致上这两年所累积起来的资源，到现在都是会比较充足的。 就是会有一点比较觉得啊很够了哈，我不用这么累了，有点小怠惰的状况产生，积极度比较差。要记得，明年就是属猴的犯太岁之年，没有这么爽了，好吧？所以属猴的朋友，现在就是你拼命的时间，可别太安逸了。在财运上，属猴的朋友财运颇为不错。 但是啊，怕是没有考虑清楚收支，把过去你准备好的存款或是一些收益当成你现在每个月都会有的收入，花钱的时候容易没有节制，所以属猴的朋友必要节制开销，你才能够留得越多，否则到月底的时候啊，你会发现你的赤字会侵蚀掉你之前所准备的一些资源。在感情方面，这个月比较平顺一点，单身的朋友不是很着急的想找寻新的感情，会带来当做生活的重心。 比较享受自己现在是单身贵族的生活，除了夜晚啊，有时候会觉得小小的一点寂寞或是一点蓝调的感觉，但是大部分的时候还觉得单身还挺不错的。有伴侣的朋友啊，要多花一点时间经营感情，不要活在自己的世界里面，觉得自己过得好就好了。记得两个人是一人一半的生活。在健康方面，这个月属猴的朋友大致是良好，就是容易去熬夜。 要说有真的干什么吗？也没干什么，就是什么都不干哈。你也不想睡，嘿，就是玩儿，对不对？但是这个对脏器的影响很大，长此以往啊，明年就会受到反作用力了。接下来到我们属鸡的朋友，这个月属鸡的朋友啊，是一个比较平稳的月份，在事业上四平八稳的做事风格，让大家都能够信任我们属鸡的朋友。 只要当地没有被疫新冠疫情所限制，可以正常的上班，正常的进行业务，那么基本上事业运属于平稳偏好的运势在发展。但是能的话，还是要定个业绩目标或是晋升目标，否则日复一日啊，你会越过越颓废的感觉。在财运上，因为精神上没有太多的想法，所以看数据啊，或是一些项目投资项目的时候啊，会显得不够集中。考量到日后的长远规划。 这个月如果你要投资，请找一些定期定额的基金，或者是存股。如如果你还是想要短期操作，那你很容易错失了出场的时机，造成本来赚钱的，但是出场的时候结算变成小亏损的状态。在感情方面，这个月针对感情啊，哎，属鸡的朋友是比较有心的，单身的朋友会比较渴望能够找到心灵寄托的对象，但要小心，不要饥不择食啊。 总是要看清楚、了解的，我们再决定要不要投入这份感情。对有伴侣的朋友来说，这个月欲望是比较强大的，要注意家庭计划，可别闹出了人命哦。对健康方面呢，这个月大致健康都蛮良好的，但是女性要注意妇科的问题，容易有周期不调或是感染的状况会产生，所以啊，要特别注意了清洁以及卫生，以及多饮用或者是食用葡萄或是洛神花茶，这可以做一些小小的改善。 接下来到我们属狗的朋友，属狗的朋友在这个月也是属于运势平稳的好月份，在工作上会有很好的冲劲来完成每一份工作，但是要注意不要锋芒毕露，要考量到自己的主管他心胸是否宽大啊，避免了你做得很好，但是功高震主的状况会产生。如果发生这个状况，他不是拦截你的功劳，就是在背后放冷箭，说这个问题啊，你是必须特别注意的。除此之外啊，事业发展都颇为顺利的。 在财运方面，这个月受到流月星君的加持，对于投资别有一番的看法。只要能够专心做好事前功课，不要只凭感觉或是谣言，大部分的时候啊都可以有获利的机会。但是要注意，不要做大杠杆。个人的运不错，但是大环境它的变化是很大的。 在感情方面，这个月属狗的朋友桃花颇为旺盛，单身的朋友身上的魅力指数也是比较高的。但即便如此，也不见得愿意进入一个新的感情生活，所以可能自己被他人所青睐，但是自己却不想接受。哎呀，我现在不想谈恋爱的感觉。有伴侣的朋友啊，这个月玩心很重。如果你的伴侣是属狗的。 多陪他出去玩啊，多散散步，多出去玩，看看电影或是逛逛街都可以，这是一个不错的感情维系方式。在健康方面，这个月健康大致良好，偶尔因为冷热之间的温差所导致的头痛就容易产生。其他部分啊大致上都是平安跟良好的。唯一要注意的就是口腔以及身体的体味啊是比较重一点，所以饭后漱口、勤换洗衣物，这个是很重要的事情哦。 最后到我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个月也受到流月星君的加持，整体运势也是比较好的。在工作上可以受到各方的贵人，无论是主管或是同事，甚至连客户都变得比较好说话了。所以这个月呀，属猪的朋友要拿出你积极的态度，或是争取晋升，或是加大你的业务拜访量，可以在年底获得比较丰硕的回报。 在财运上啊，这个月财运颇佳，可以偶尔买一两张的彩券试看看自己的手气，不用买多，因为会中的一张就会中。而在投资方面，眼光也不错，只要不要太冒险的做一些高杠杆的投资，基本上获利的机会是比较高的。但就是不要再贪心啊，有觉得有可以赚的、可以接受的就出场，那个才是真正的获利，不要只是投资的账面上获利。 但是呢，他没有出场之前呢，他都不算获利。那你太晚出场，时机错过了，那可能会侵蚀掉你原本的获利啊。在感情方面啊，这个月的桃花也是不错，属于人见人爱的类型，不但有机会遇到不错的对象，也可能是被追求的对象。但是要特别注意，充分认识后再决定要不要往下走一步。对有伴侣的朋友来说，挺满足于现状的，所以说也是非常幸福美满的。 在健康方面，这个月的肠胃就不大听话了，消化系统容易像塑胶做的，怎么样呢？吃进去好像就滑出来的感觉，所以要注意不要吃太油的、太辣的或太咸的。每天呢，至少要吃像自己拳头这么大的蔬果，要扎实的，不要松松的啊，要扎实的蔬果，这是保持健康的最佳方式。除此之外，属猪的朋友健康大致上都是良好的。好，以上就是我们在阳历七月我们的十二生肖运势解析。 时间来到了阳历的七月，在中医里面有一句话叫做“冬病夏治”，意思就是好发于冬天的疾病啊，或在冬季比较加重的病变，要利用夏天的温高以及身体阳气比较充足的时候来进行身体的调治。同样的，冬天需要的资源，也需要在夏天的时候就努力开始筹备。 有的些人，他过一天就算一天，面对挑战就变成手足无措。但有一些人，就是为了不远的将来，现在就做好准备。一场新冠疫情就是上天给我们的警惕。凡事没有真正的超前部署，只会高谈阔论的享受当下的，那么在必要的时候或是紧急需要的时候，就会付出了惨痛的代价。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。